当教练是不是必须得先成为一名运动员？答案不是。 视频的最后呢，我会给你看一张我画的图，非常明确的告诉你有多少种方式都可以成为教练，并且你需要具备哪些的素质，也告诉你哪种方法是最快的速度能成为教练。所以视频一定要坚持看到最后。首先问这个问题的朋友，你要先明白一下啊，当一个运动员面临着什么？你说想先成为运动员，我理解成这运动员是顶级选手，顶级的运动员啊，绝对不是一个普通的运动员，对吧？你肯定是这么想的，但是大概率事件，你不会成为一个顶级的运动员，你要掏心窝。 或者问问自己。 你说想成为运动员，你是想装一下子实现自己的人生目标，对吧？在别人面前倍儿有面子，曾经是运动员，还是说你真的是为了成为教练员才走的这步棋？那下面呢，我再说一客观事实啊，其实全世界有这么多教练员，大多数都是没当过运动员的。那他们其实教课也教的挺好，你说能力有缺失？OK，一边学习，一边教课，一边弥补自己的不足，这就是大家每个人要做的事儿。无论你在工作，作为实习生做什么，你都是一边实操一边学习，这没毛病。 但是你做一个运动员，你所需要面临的事儿太多了。除了学技术，你还要学什么呀？你要学的是我身体机能的提升、肌肉的提升、耐力的提升。而且这些提升，一旦你做了教练员，我告诉你，你只要俩礼拜不训练，你所有身体机能都会下降，速度会下降。所以你练运动员，你说你练十年，结果为了做一个爱好者的教练员，你这练了一个寂寞。我是这么认为的。那作为教练员，你更需要什么？你更需要授课的技巧，面对这些爱好者，你怎么去应变？怎么把不同环节做变化？这些东西你可能在职。 职业队你未必能学到，这就是为什么职业队很多人退役了之后会来我们这儿参加培训。很多人也问说，我不当运动员，我就当教练，我这不自信，武力值不行。那我问你一个问题，那播球的教练打得过播球吗？我以前在昆仑决的时候，那么多运动员，是每个我都打得过吗？那顶级的选手，说我每天都不训练，他们都训练，我能打得过他们吗？我最巅峰的时候，我能打得过他们吗？可能也打不过他们。而且来我们线下培训的教练员这么多人，对吧？很多都是职业退役下来的，多年也没时间训练，对吧？我也没时间训练，那上来跟我单。 单挑那也打不过我，打得过我，在我们培训现场的教练少之又少。那大家生意不也做得挺好吗？你需要什么技能就提升就好了呀。当然你也不能战斗力太差，如果差怎么办？一边学习，一边教课，一边弥补自己。 就好了，毕竟很多人呢，你问我这问题啊，你肯定是就是现在都没开始练呢，对吧？现在平地抠饼呢，自己意淫呢，满脑子想说，哎，我怎么做？我怎么做？每天讨论问这个问那个，你现在要做的什么？赶紧开始你的行程，开始你的旅程，别管网上看视频免费学，还是说找一地儿学，别管对错，就开始实操，开始试错，这是你首要要进行的。哎，这张图如果你看不清楚的话呢，一定要私信联系我们工作人员，让他单独发给你。